Imagina que tes unha moeda e a lanzas. Os dous posibles resultados son cara e cruz, coa mesma probabilidade. E se a volvemos a tirar, a probabilidade volve a ser do 50% para cada un dos dous posibles resultados. Ou pode que non sempre. Agora ben, imagina que tes unha moeda cuántica. Ao ser cuántica, ao tirar a moeda partindo de que por exemplo, cara, Antes de mirar, esta encontrase en unha superposición de dous posibles resultados, cara e cruz. En o caso de empezar con cruz, tamén teríamos outro estado superposto. Se agora miramos o resultado, hai a mesma probabilidade do 50% de medir cara ou cruz. E se volvemos tirar a moeda, partiremos dese estado e volveremos ter un 50% de probabilidade de medir cada un dos resultados. Pero, E se agora non miramos a moeda entre o primeiro e o segundo lanzamento? Un normalmente pensaría que teríamos a mesma probabilidade como antes, non obstante, hai que recordar que estamos nunha superposición. Polo tanto, cada estado cara e cada estado cruz vai transformarse como antes, e, sorpresa, os termos que saen con o estado cruz anúlanse un ao outro. Así, cando tiremos unha moeda cuántica dúas veces, só poderemos obter cara, Este é un exemplo de xoguete, pero deixanos ben claro o factor importante de como afecta mirar un sistema cuántico nun experimento.